ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಧಿ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಲಂಗ ಕಂಡ್ರೆ ಲುಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಹೊಕ್ಕಂಡ್ರಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ರೀ ನೀ ಏನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಗನ ಅಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೂ ಅಂದಿಲ್ರಿ ಮುಂದ್ ಕರಿತಾರ್ರಿ ಯಾವ